Hai happy guys Kali ini kita akan buat pizza tipis crispy teflon Bahannya sederhana, bikinnya gampang No mixer No oven Pizza kriuk enak dan renyah Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide jualan makanan. Hmm, enak banget guys. Hmm, crispy banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Tepung terigu cakra 250 gram, gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh ragi saf instan 1 sendok teh bread improver ibis 1 setengah sendok teh minyak sayur 1 sendok makan air es 150 ml Bahan untuk topping bebas sesuai selera. Kali ini kita akan membuat topping yang original, yaitu keju mozzarella dan saus tomat. Cara membuatnya Tepung terigu, gula, ibis, dan saf instan diaduk sampai merata. Masukkan air esnya dan aduk lagi. Masukkan garam. Masukkan minyak sayur, lalu aduk sampai merata dan kalis. Bagi adonan menjadi 8 bagian, lebih kurang masing-masing beratnya 50 gram. Adonan tersebut untuk ukuran mini atau personal dengan diameter 15 cm. Kalau mau ukuran sedang, adonan bisa dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing beratnya 100 gram. Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm. Setelah dibagi, tutup adonan dengan kain atau plastik wrapping. Diamkan selama 30 menit. Setelah itu, tipiskan adonan setipis mungkin sampai selebar yang diinginkan dengan menggunakan pipa roll. menggunakan teflon atau tanpa oven. Rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya. Adonan siap untuk dipanggang. Panggang dengan api yang sangat kecil. Panggangannya harus ditutup supaya bagian atasnya matang merata. Untuk ukuran mini, panggangnya selama 10-15 menit. Untuk ukuran standar, panggangnya selama 15 sampai 20 menit. Jangan lupa untuk diperiksa, jangan sampai hangus bawahnya. Sebelum diangkat, kita berikan toppingnya. Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap. tomat secukupnya Tutup kembali sampai kejunya meleleh Angkat dan sajikan panas-panas Pizza tipis crispy sudah selesai. Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Hmm, rasanya sama seperti di restoran pizza Italia asli. Hmm, keras-keras. Hmm, kejunya mantul Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya.